provar, eu não vou chorar. Em meio a tribulações eu vou adorar. Tenho fé, creio no seu poder. Eu tenho fé em ti, posso ver. pensar. recompensa. O inimigo tenta me derrubar. Eu busco a Deus, essa é a diferença. Jesus Cristo, eu sei que habita em minha vida.